Lo que vemos hoy en día en la administración de Trump, la separación de familias, eh, los espacios llamados coloquialmente hieleras, que es eh, donde, primero meten a las personas este, al, llegar a la frontera, eh, los espacios llamados perreras. nada de eso es nuevo, la separación familiar incluso no es nueva. Esta administración, la administración de Trump, ha llevado prácticas de la administración de Obama a un extremo inimaginable. Pero la administración de Obama eh, definitivamente sentó esa pauta. Eh, hizo otras cosas muy graves la administración de Obama, como por ejemplo crear una cosa que se llama el Priority Docket, este, que básicamente significa eh, eh, reunir los casos de los niños que llegaban, los menores de edad que llegaban aquí buscando asilo o otras formas de, protección legal, eh, en un solo grupo en la Corte y pedirle a la Corte que les diera prioridad a esos casos. Es una movida no, no, no, no, no este, muy humana en absoluto, porque que fuesen prioridad los casos significaba básicamente que los que deportaban a los niños más rápidamente, a menos de que encontraran un abogado más rápidamente. Eh, mientras los niños tenían un año para conseguir un abogado antes de esa política de la administración de Obama, ahora con el cambio en la administración de Obama tenían solo 21 días. Entonces, bueno, la administración de Obama tuvo políticas y generó políticas muy inhumanas en torno a esta diáspora en particular. Eh, y esas mismas eh, digamos, fueron, fueron cargadas este, hacia esta nueva administración que ha llevado las cosas a límites eh, inimaginables. Eh, también ha, espectacularizado la, violencia cínicamente en la frontera y sobre todo esta administración lo que ha hecho es... Eh, asegurado que haya cada vez más dinero eh, que entra a través de este, el presupuesto federal hacia Homeland Security y de ahí hacia ICE y de ahí hacia contratos con básicamente una empresa privada que se llama Core Civic, que es la empresa que es dueña del 65% de, las, de los espacios de detención para migrantes.